salom barcha tiktokerlar tiktokdagi aziz o'tkazib o'tkazib ko'ruvchi insonlar sizlarga bitta savol islom dini terror dinimi unaqa emasmi savol javobni kutaman qur'on kitobni oyoqlarini qo'yib yirtgan o'zbek bolani shaxsi ham aniqlandi va albatta bu video davomida rasmini kimligini bilib olasizlar sizlardan iltimosim musulmon degan har bir inson bu videoga like bosib qo'llab-quvvatlashi mumkin men odam ajratmayman ateistlar ham bu videoda dislike bosib o'zini o'sha ateistini qo'llab-quvvatlashi mumkin aziz vatandoshlar bu videoga yettimda bu harakat bilan like bosgan bo'lsangiz Alloh sizlardan rozi bo'lsin bunday hayvonlarni butun dunyo ko'rishi kerak videoni boshlaymiz musulmonlar tomonidan fransiya bayrog'ini yirtish hurmatsizlik qilish yaqish holatlari bo'lyapti buni bilasizlar a mana bu qur'oni karim men o'zbekistonlik ateistman mana ko'ringlar qur'oni karim to'g'rimi mana deysizlarmi izohlari deysizmi qur'onga allohiylar nima biron narsani aytolmaydimi mana Nima yirtilmabdi hozir. Boshqasini yirtamiz. Mana Qur'oniylarni yirtdi. Mana oyog'im Qur'onni tutib ko'ryapsizlar. Mana Qur'onni ko'targan buyumlarimiz. Bitta davlatni bayrog'ini yoqadigan musulmonlar. Salom barcha tiktokerlar. tiktokdagi aziz o'tkazib o'tkazib ko'ruvchi insonlar sizlarga bitta savol islom dini terror dinimi unaqa emasmi savol javobni kutaman hammadan aziz vatandoshlar sizlarga eslatib qo'yaman hozir bu videoda aynan o'sha ateist ham va bunga o'xshagan boshqa ateistlar ham tomosha qilyapti. O'zingizlarni, so'zingizlarni, ichki dunyoingizni, har bitta gapingizlarni, maslahatingizlarni kommentariyaga yozib qoldirishingiz mumkin. Zero bu fikringizni albatta bu ateistlar o'qib chiqadi. Bemalol qanaqa tanqidingizlar bo'lsa, qanaqa savolingizlar bo'lsa, qanaqa javobingizlar bo'lsa, bemalol kommentariyaga yozinglar. O'sha Qur'onni yirtgan bola bu narsani o'zi o'qib, bitta-bitta ko'rib chiqadi. Endi sizlarga aytadigan bo'lsam, bilasizlar bu video tarqab ketdi va ko'pchilik e, bu insonlarni topishlikka va bu inson kimligiga juda ham qiziqdi. Undan keyin e, kuni kecha hatto videosini ham chiqardim. Davlat xodimlari bu insonni topganligi va bunga uje tergov e, ish ochilganini haqida xabar berildi. Endi eshitishimga qaraganda davlat xodimlari, ya'ni ichki ishlar xodimlari buni oddiy bir telbaga chiqarib qo'ydi. Bilasizlar, bizda shu narsa bor. birontasi noto'g'ri ish qilsa telbiga chiqarib qo'yish e, moda bo'lib qoldi masalan juma nazariga chiqib har xil gaplar rahmali o'lib ham ketdi har xil gap gapiradi uni ham telbiga chiqarib qo'ydi kimdir qur'onni gapirsa uni ham telbiga chiqarib qo'yishyapti kimdir e, e, payg'ambarimiz gapirsa uni ham telbiga chiqarib endi bunaqa qilib telbiga chiqarib qo'yaversa hamma o'zini ichidagini gapirib gapirib telba bo'lib olaveradi ya'ni bu narsani oldini olish kerak telba bo'ladimi sog' bo'ladimi? U ham O'zbekiston fuqarosi. Ya'ni telba desa, insonni bilasizda shunaqa narsa bor. Birovni o'ldirib qo'ysa yoki birovni ursa, ha desa, uni qizil pasporti bor. Unga mojna. Ya'ni bu narsa menimcha shaxsan men uchun noto'g'ri deb o'ylayman. Shaxsan meni bu albatta o'zimning fikrim. Hammaning o'zining fikri bor albatta. Xo'p, undan tashqari bu e, video tarqagandan keyin ko'pchilik kimligini qiziqdi. Kommentariyga juda ko'p insonlar har xil ism familiya bilan yozishdi. Ya'ni buni ismini kimdir Odil Sardor dedi, kimdir Sarvar dedi. Hamma har xil ism yozdi. O'shaning uchun ism ta'rifini men 100% sizlarga hozir kimligini aytib olmayman. Lekin ekranda ko'rganingizdek ushbu rasm aynan o'sha ateist bolaga tegishli bo'lib, e, bu bola Namangandan bo'lib chiqdi. Men o'zi videoda ham aytdim, bu menimcha vodiydan bo'lsa kerak. Vodiydan ko'proq o'sha Qo'qon, Andijon shevaziga tortyapti desam, yo'q, bu ashi e, Э, nima deydi vodiyni Namanganidan bo'lib chiqdi. O'shaning uchun bemalol ateistlarga qandaydir fikringlar bo'lsa, kommentariyga yozib qoldirishinglar mumkin. O'zlari bu narsani yaxshilab o'qib chiqishadi. Bu videoni ko'rib, to'g'risi men boshda g'ashim keldi, jahlim chiqdi. va davlat xodimlari nimaga jim turibdi bularga deb e, video chiqargandim. Bular bundan ko'p o'tmasdan albatta buni topdi va jinoiy e, javobgarlik uchun tergov ishlari olib borilayotgan haqida xabar keldi va yana kecha keldi menga xabar что bu e, jinni ekan telba ekan degan gap so'zlar tarqadi endi to'g'risi bu bahana bo'lolmaydi Men uchun bu bahana bo'la olmaydi. Juda ko'p telbi insonlar bor, juda ko'p aqli zaiflar bor, lekin bu ishni qilmayapti O'shaning uchun iloji boricha e'tibor berishimizga va bunaqa ifloslarni e, oqilona jazolashga nima deydi tarafdorman nimaga desanglar ertaga buni ko'rib boshqasi ham shu ishni qiladi buni boshqasi ham uni ko'rib 2 kishi 3 kishi bu ishni qilishni boshlaydi ya'ni xalqni umuman musulmonlarni haqorat qilishga keladi va bu etnik norozilarga olib keladi bu narsani hozirda o'zida oldini olmasa ertaga bundan ham ko'proq yomon bo'lib, kontroldan chiqib ketishligi ham mumkin bo'ladi. O'shaning uchun iloji boricha e'tibor berasizlar degan umiddaman. Aziz vatandoshlar, undan tashqari sizlarga o'tgan safar o'sha bir qorakani fikrini qo'yib bergandi va u video yarimta edi. Ko'pchilik oxirgacha qo'ying, shuni oxirgacha qo'ying ko'raylik deganlar bo'lgani uchun bu video davomida albatta o'sha yarim qolib ketgan gapni ham sizlarga taqdim etmoqchiman. Marhamat birgalikda tomosha qilib, o'z fikringizni kommentariyaga yozib qoldirasiz degan umiddaman. hozirgi zamonda azizlar biron yomon voqea yoki biron biron inson bir gunoh qilsa youtube olamiga nima bo'ladi o'sha narsa mashhur bo'ladi o'sha narsani <clears throat> bir kichik blogerlardan boshlab bir takabbur blogerlargacha qo'yishadi buni gapirayotganim maqsadim oxirigacha eshitsangiz bilasizlar assalomu alaykum va rahmatullohi va taala va barakatuh aziz dindoshlarim aziz vatandoshlarim aziz aziz aziz qadrdonlarim albatta birinchi bo'lib hammalaringizga sog'lik omonlik tilayman dunyoyimiz zamonimiz tinch bo'lsin jamiy musulmonlarni jamiy mo'min musulmonlarni alloh yomon baloyi ofatlardan yomon kasallardan o'zi o'z panohida asrasin amin ya robbil alamin aziz birodarlar mana shu mana shu haftani orasida e, bir badbaxt chiqib qur'onni oyog'i bilan bosib singan oyoqlari bilan bosib singan qo'llari bilan yirtib tashladi o'tgan videomizda ko'rsatganman hammalaringiz ko'rgansizlar birinchidan e, alhamdulillahi robbil alaminki alloh man bilan sizni musulmon qilib yaratgan bu katta ne'mat bu nihoyatda katta ne'mat azizlar e, kimdir YouTubega chiqib buni bu videolarni albatta e, qandayki rasuli akram sollallohu alayhi vasallam aytganday innama amal biniyat shu layk uchun pasmotor uchun qiladi holbuki e, bizni mazhabimizni bosh bizni mazhabimiz imom azam rahmatullohi alayhni abu hanifani oldiga bir inson farzandini olib boradi aytadi imom domilo hazrat mana shu bolam qandi ko'p yeydi nima qilishim kerak hazrat nima dedi qirq kundan keyin olib kelasan qirq kundan keyin olib kelasan dedi qirq kundan keyin olib kelgandan keyin unga nimaki desa degan bo'lsa inshaalloh o farzandi qand deyishdi tark etdi haligi inson e, imomga qarab aytdiki imom alloh sizdan rozi bo'lsin yaxshi bo'ldi e, bir narsani tushunmadimki nega qirq kundan keyin olib keling deganingizda men qirq kundan beri o'ylayman hattoki hozirgacha degandan keyin hazrat rahmatullohi alayh aytdilarki shu vaqtgacha men o'zim qand yerdim qirq kundan beri men ham qandni yeyishni tashladim keyin unga aytdim bolam qand yeyish ko'p yeyish bo'lmaydi deb men o'zim qand yesam oddiy misol men o'zim qur'on o'qimasamda men o'zim qur'on nimaligini bilmasam qanday bunga chiqib gapiramanda masalan misol hamma gapiryapti menga qara deb gapiryapti masalan rahmat alloh rozi bo'lsin lekin bir narsani eslaringizdan chiqarmanglarki mani yonimda qur'on bor sizlar qur'oni karim alloh uchun yaxshi ko'raman buni buni ushlasam men e, yig'layman buni ichini ochsam men yig'layman azizlarim bu bilan hazillashmanglar blogerlarga qarab qaratib aytaman hammalaringizga aytaman gap egasini topadi o'ziz qur'onni qachon ochib o'qigansiz mana shu qur'onni qachon ochib o'qigansiz hech bo'lmasa qachon ziyorat qilgansiz musulmon kishi hech bo'lmasa o'qolmasam men mana shu qur'onni man o'qolmasam hech bo'lmasa keyin mana shuni o'pa ya alloh meni shu bandalaringga qolgan o'zlaring do'stlaringga o'xshab shu qur'onni o'qiydigan qilgin allohni qudrati bor siz agar xabaringiz bo'lsa inshaalloh bilasizki jabrail alayhissalom payg'ambarimizni oldiga tushgandan keyin birinchi oyat nozil bo'lganda iqro dedilar rasuli akram sallallohu alayhi vasallam aytdilarki men o'qishni bilmayman bilmayman o'qishni dedi dedilar keyin yana quchoqlab quchoqlab bosib yana quyib iqro dedilar yana shu gapni gapirdilar uchinchi marta quchoqlab bosib turib iqro dedilar astayzu billah iqro bismi robbikallazi xoliq xalaqal insana min alaq degan oyat nozil bo'lgan azizlar u Alloh hammasiga qudrati bor u o'qiydigonni o'qimaydigan qiladi o'qimaydigonni o'qiydigan qiladi dononi nodon qiladi nodonni dono qiladi siz harakat qilib inshaalloh allohdan so'rab shu qur'onni inshaalloh o'qishda o'rganing inshaalloh albatta hammamizni qo'limizdan keladi shuncha ishlar qo'limizdan kelyapti shuncha ishlar hammani yomonlab hammani baxillik qilib yomon ko'rish ish qo'limizdan keladiyu nahotki shu ishim qo'limizdan kelmasa nahot shu qur'onni o'rganish qo'limizdan kelmasa keladi inshaalloh harakat qilish kerak azizlar alloh sizlardan rozi bo'lsin inshaalloh azizlar o'sha vaqtgacha rasuli akram sallallohu alayhi vasallam payg'ambarimiz sevimli payg'ambarimiz na o'qishni bilganlar na yozishni bilgan bizni sevimli payg'ambarimiz rasululloh sollallohu alayhi vasallam ungacha o'qishni bilganda yoki yozishni bilganda islom dushmanlari mushriku munofiqlar va kofirlar aytardiki bu muhammad o'zi yozgan deb aytardi holbuki kofirlar o'sha mushriklar o'sha paytda ham shunga ham tuhmat qilishdi nauzubillahi minazalik azizlarim demak siz tasavvur qilingki agar niyat qilsangiz inshaalloh yaxshi niyatlar qilib hech bo'lmasa mana shuni o'qib tursangiz ziyorat qilib tursangiz inshaalloh o'qishda o'rganasiz aziz birodarlar qur'oni karim o'qishga kelgan birinchi qur'oni karimda bizga alloh vahiy qilib payg'ambarimizga yuborgan mana shuni o'qinglar deb iqro o'qinglar azizlarim buni bir tog'chaga tepaga olib qo'yib buni changini har zamonda artib turib chang bosib ketadi ba'zi uylardada buni har kuni o'qish kerak azizlar buni o'zi ichini o'qimagansiz chiqib hamma gapiribdida endi mayli alloh rozi bo'lsin lekin ichingizdagi dardini siz odamlarga gapiryapsiz har bir kirib layklaringizni qarayapsiz nechta layk bo'ldi deb alloh uchun qilsangiz bu layklar bo'ladi alloh beradi alloh bersa hisob behisob beradi hisobi yo'q beradi Alloh bersa, lekin bandalar bersa 1000 so'm beradi, minnat qiladi. ming so'm berdim tushunmading deb. Alloh buyuk zot. Alloh siz bilan bizni yaratgan. Qur'oni Karimda agar yoqqan odam bir vaqtlar bittasi Qur'oni Karimni boshida qo'yganman ko'ryapsizlar, ko'rdilaringiz. Qur'oni Karimni yirtib tashlab "Ey Alloh, sen nauzubillahi minazoli qayerdasan, meni ko'ryapsanmi u bu?" deb tufirladi. Mana bu tomonni qarang rasmini, mana rasmini qarang ahvolini. hech qancha o'tgan yo'q u alloh shuni hammasiga qudrat qudrati bor uni u shunday azim zot u buyuk zot u unga tengi yo'q sherigi yo'q uni albatta azizlar bu narsalar bilan hazillashib bo'lmaydi kimki agar uni habibim deb sevgan payg'ambarini gapirsa qur'onini yirtilsa yoki yoqsa boshqa qilsa albatta unga jazo bor unga jazo bor lekin man bilan siz u narsalarni ko'rib turib jim o'tirolmaymiz nabalki layik uchun nabalki layik uchun alloh uchun alloh uchun alloh uchun aytyapman men buni chin qalbimdan aytyapman bizni qalbimizda siz bilan bizni qalbimizda alloh bilguvchi zot qodir zot azizlarim hali aytganimday chiqib bu narsani o'zingiz mana shu shuncha gapirgan insonlar ba'zi birlari rozigirish qiladi allohni harom qilgan narsalarni qiladi shu qur'onni gapiryapsizlar o'sha odam sizga sen shuncha yozsa yoki sen bilan muloqot qilsa siz bilan agar o'sha misol ba'zi bir blogerlarimiz azizlar ko'p mana shularni gapirib chiqyapti layk uchun boshqa uchunda masalan o'sha odam sizga telefon qilib siz payg'ambaringizni taniysizmi nechta farzandi bor edi nima qilgan qanaqa sunnatlari bor edi qur'oni karimni o'qishni bilasizmi desa nima deysiz aytingchi siz manga mana shuncha misol chiqib gapiryapsiz va boshqa qilyapsizlar azizlar hamma o'z ishini qilsin albatta biz bilan biz bilan sizga emas buni chiqib gapirish boshqa qilish Bulardi. bu narsalarni endi qur'onda yirtilgan insonni boshqa qilishdi endi albatta gapirish emas o'ldirish kerak aslida-yu. endi bunaqa bunaqa badbaxtlar ham ko'payib ketgan albatta ko'p bunaqa narsalar ko'p bunaqa ifloslar ko'p alloh jazo bersin azizlarim siz bilan bizni yaratgan siz bilan bizni xalq qilib yaratgan zot u yakka yagona uni na tengi bor na sherigi bor na farzandi bor u uxlamaydi har doim uyg'oq siz bilan bizni rizq bergan halol rizq bergan siz bilan bizga mana shu qur'oni qur'oni karim kitobni dunyo mana shu dunyodagi hammaga hamma uchun keltirgan bu buni ichida dunyo yozilgan dunyoni boshlashi oxirigacha yozilgan azizlar u buyuk zot hech bo'lmasa alloh uchun mana shu kitobni bugun ochib bugun ochib ziyorat qilib o'pib ya alloh mana shu qur'onni o'qishni menga o'zing o'qishda o'zing madad bergin o'zing yordam bergin mana shuni o'qib mana shu qori bo'lishimga o'zing madad bergin deb ilm olish qabrgacha azizlar ilm olish riyo uchun emas ilm olib chiqib ko'rib chiqib hammani so'kib hammaga bilib bilmay o'rgatish emas ilm agar ilmingizdan bo'lsa ozgina hammaga tarqating bilmasangiz bilmayman degan ham katta ilm hali biz hech nimani bilmaymiz to'g'risi men hech nimani bilmayman bilganimcha borimcha sizlarga aytaman borimcha qo'rqib shuni ham to'g'risi qo'rqib aytaman xato qilsam alloh meni mag'firat qilsin sizlardan o'zi so'rayman lekin bilmay turib bu qur'oni karimda yoki habib rasululloh sollallohu alayhi vasallam haqlariga nohaq hadislar holbuki bizni sevimli payg'ambarimiz rasuli akram sallallohu alayhi vasallam aytilarki agar kimki bu hadis bu sahiy bu hadis aytilarki agar kimki meni aytmagan so'zlarimni gapirmagan so'zlarimni agar aytsa u o'ziga jahannamdan joy olib qo'yibdi o'zi jahannamda yoki jahannamga o'ziga uycha qurib qo'yibdi yoki xonacha qurib qo'yibdi degan gaplarni qilganlar Aziz vatandoshlar, sizlar bilan men Muhammad Jomadiyev bo'ldi. Kelgusi videolar orqali ko'rishguncha xayr deb qolaman. Kommentariyani birinchisida Telegram kanalim mavjuddir, o'tib obuna bo'lishinglarni va green card uchun tezroq harakat qilishinglarni tavsiya qilaman, zero kunlar juda ham oz qoldi. Ko'rishguncha xayr.